عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين Раваху Бухари ва Муслим. Когда наступает месяц Рамадан, открываются врата небес, закрываются врата ада, а на шайтонов одевают цепи.